Hai apa khabar semua dalam video ni saya akan terangkan cara kita gunakan powerpoint untuk buat ebook ataupun majalah okay. So kadang-kadang kita gunakan Microsoft Word untuk buat eh, kedua-dua benda ni Tapi biasanya uh, Microsoft Word ni dia agak kurang berkualiti lah bila kita gunakan grafik semua tu So better kita guna powerpoint lepas tu kita belajar cara nak uh, tukar dia ke, ke dalam bentuk ebook. book Pertama sekali kita buka dulu powerpoint kita pergi ke blank place macam ni yang blank baru and then kemudian kita pergi ke design ni pergi ke slide size custom slide size kita kena tukar dulu slide size dia biasanya dalam uh, untuk ebook dengan majalah kita gunakan A4 lah tapi nak kecil sikit kita boleh guna B5 kalau ada size lain kita boleh tetapkan melalui tekan custom ni kita boleh tetapkan size dia melalui CM so berdasarkan kepada ukuran yang kita kendaki misalkan kata saya gunakan A4 sekarang kita tukar ke portrait sebab tak nak dalam bentuk landscape ni kita kecuali kita kalau kita nak landscape lah tapi biasanya dalam bentuk portrait so yang ni just tekan maximize so dia boleh kita boleh buang dulu uh, layout ni nak nak cut pun boleh nak tekan layout tukar ke blank pun boleh sebab so, right click layout dia ada banyak jenis kan kita boleh pilih nanti So, sekarang page kita nampak blank, of course. Uh, kalau boleh, sebelum kita mulakan buat majalah kita, kita kumpulkan terlebih dahulu image-image kita yang kita nak. Kita kumpulkan dulu gambar-gambar yang kita nak dalam satu folder dengan uh, teks mulah. Lah. Uh, ah, contoh artikel ke apa ke, kita tetapkan dulu, kita save siap-siap. Lepas tu kita, baru kita mula design dalam PowerPoint. So kalau nak cari idea gambar, kita boleh ke unsplash.com ni. Dalam unsplash.com ada gambar-gambar yang kita boleh gunakan secara percuma. Dia freely usable kat sini. So cari je apa yang kita nak. Contoh kalau kita nak majalah uh, nature. So kita just search nature. Dia gambar-gambar nature kita boleh gunakan. Yang ni totally free ya. Kita tidak perlu risau tentang copyright. Apa yang kita perlu lakukan ialah di dalam majalah depan majalah tu kita boleh tulislah gambar-gambar diperolehi pada unsplash.com dan then kita nyatakan eh, nama-nama uh, uh, pemilik dia kalau kita nak okey satu lagi kalau kita nak cari banner icon semua tu kita boleh ke png all ni pngall.com ni kat sini dia ada gambar-gambar yang belakang dia memang transparent ok so kita boleh gunakan just cari kat sini lepas tu kita download siap-siap mana yang kita nak ok lah, dah ada gambar semua tu kita mulakan contoh pertama sekali kita kena design dulu layout yang kita kendaki so macam biasa kita boleh letakkan shape terlebih dahulu contoh saya letak shape ke sini warna asas dalam powerpoint ni macam biasalah kan ni warna-warna dia kalau kita tak nak warna yang dikendaki kita boleh tekan more fill colors dia ada yang standard ok buang outline dia ni no outline kita tak nak outline nampak tak ok contohlah color yang saya dikendaki adalah yang ni kemudian saya tambah tag biasa saya tak suka gunakan word art tapi kalau anda suka guna word boleh tapi kalau saya lebih suka gunakan teks biasa dulu lepas tu baru tukar <laughs> efek-efek dia so, kita boleh cari font-font sesuai di internet kalau tak ada uh, jangan gunakan font-font asal macam Times New Roman tu betul nampak agak boring so kita cari font yang menarik sikit ok susunlah uh, tu kalau nak tambah detail lagi kita boleh tambah lagi contoh kalau rasa nak tambah detail sikit majalah edisi pertama contoh dia tak di bahagian ni saya juga suka nampak masih kosong tak apa kita tambah gambar pergi ke insert pictures cari gambar yang sesuai contoh gambar ini saya letak di bahagian bawah ini Bayangkanlah cara ini muka pertama kita. Lepas tu kita nak gambar ni uh, besar ataupun kecil. Kita boleh tetapkan di sini dulu. Kalau rasa nak efek sikit, kita boleh tekan kat sini. pergi ke picture format ni. Bila kita tekan gambar, dia akan keluar picture format ni. Kan? Kita boleh tekan artistic effect ni. Kalau kita nak artistic sikit lah. Kan? Nampak macam lain sikit kan? Kalau kita nak ubah sedikit dia punya... Eh, layer itu, ataupun nak transparency maksud dia dia tak dia bukan fully transparent okey wash out sikit kalau nak untuk yang ni contoh saya nak tukar color tone dia so saya pergi ke color tone ni saya tukar color tone dia nampak nampak lain sikit color tone dia okey saya dah letak gambar di sini sekarang saya nak tambah tajuk so saya pergi ke insert textbook lagi guru hadapi cabaran PKP. Okey. Sebesarkan pilih font yang konsisten kalau nak. Kalau panjang sangat kita boleh enter. Besarkan sikit. Kalau nak main sikit dengan format. Nah, macam ni lah. Nampak tak spacing ni agak besar ni. Pergi ke line spacing. Kat atas ni tukar line spacing single tu ke multiple tapi kurangkan dia ke kecil daripada uh, 0.7 lah biasanya kecil daripada satu, uh, ah, dan dia akan rapat sikit so bila dia rapat nampak cantik sikit so untuk text photo kita lukis siap-siap dulu box macam ni lepas tu baru kita paste kan text kita lah ok contohlah saya duplicate saja copy paste ni so kita letak sebelah kita boleh adjust dulu kalau teks panjang sangat kita kena cut lah kan ataupun kecilkan font sikit biasanya font kat dalam ni dia akan untuk besar so kita tetapkan font seperti dalam yang kita gunakan so sebab nampak macam kecil di dalam powerpoint ni sebenarnya dia agak besar so kita tetapkan contoh font 11 Okay, kita boleh tetapkan font 11 Nampak macam kecil ya, tapi sebenarnya besar ni sebab bila kita zoom in nanti dia nampak besar. Macam kita tengok majalah, okey, size size dia dalam 11 12 macam tu, okey. Kedua yang kita kena letak kalau kita nak gunakan slide number yang dah ada ni, kita insert slide number ni untuk automatic lah. Uh, so tekan slide number di sini, lepas tu apply to all dia akan keluar ke sini kat bawah ni, So kita boleh adjust kalau kita nak gunakan yang secara automatik. Tapi masalahnya ialah dia ada berada di posisi yang sama. Contoh, kalau kita tak nak kita nak buat uh, numbering kita sendiri, kita just gunakan shape yang kita nak lah. Kita buat numbering kita. Contoh saya gunakan shape ni. Uh, buang outline dulu. Right click. Edit text. So saya tekan satu. So yang ni agak besar. So saya kecilkan sedikit ke dalam font 9 umpamanya. Kalau tak nampak kita tukar ke dalam bentuk ikon hitam. Bold kan. Lepas tu letak di bahagian sini kalau nak. Dah siap satu, copy, right click copy. paste. Okay, kita ada muka surat dah sekarang. So, sebab kita kena bayangkan yang ni di sini. So, kita boleh adjust yang ni di belakang. So, belakang tu biasanya kita ada editorial lah kan. So, kita boleh adjust it. So, untuk kita tambah tu, contoh kita dah tambah teks, kita nak letak gambar ni. Kita ambil dulu gambar yang ada, kita letak kat sini. Lepas tu kita susunlah gambar-gambar lain kan. So, yang ni contoh yang dah siap kita masukkan. Tekan ke picture format ni. Ah, pergi, tekan ke picture format ni, pergi ke crop, crop to uh, shape. Okay, so kita pilih lah. Contoh kita nak uh, apa, ayah ni. Okay, kita pilih yang bulat lah. And then dia akan crop to shape. So, kita susun sikit. Okay, kalau rasa nak crop to shape lain, kita boleh tukar shape lain. Ha, nampak? So, mana-mana lah. Terpulang kepada kreativiti anda. Tapi lah gambar ni agak macam dah, dah lari sikit. So kita tekan balik. Picture format. bagi ke crop. Fill. Dia akan fillkan kawasan yang kita tetapkan lah. Itu satu cara. So kalau ada empat lima orang. Ha, tambah saja Copy paste. Copy paste. Susun ke. Lepas yang ni pun copy paste. Dan tetapkan uh, page number semua tu. Copy yang ni pula. Paste. Contoh kita sekarang dah muka surat ketiga. Tadi dua-dua. So sekarang kita boleh buat lah artikel kita kan. Okay. So sekarang kita dah ada tiga page. So kita dah boleh start bayangkan cara kita nak masukkan artikel kita. So mungkin yang ni kita boleh kecilkan sedikit nanti. Sekejap. Kalau ada logo boleh letaklah kan di atas tu. Okay. So bayangkan yang ni adalah artikel yang pertama. Lepas tu tambah tajuk kita. Contoh tajuk kita ialah um, kaedah so kita boleh letak gambar carilah gambar yang sesuai kalau ada gambar sini lagi bagus so saya tambah gambar ni ok sebelum kita tu kita kena ke depan dulu ok nampak tak yang ni so yang ni right click bring to front so dia akan ke depan yang ni kita boleh send to back ok so contoh kita tak tajuk kita di atas ni cara dia senang tambah je shape kita boleh tambah shape macam ni uh, tukar ke putih shape outline tu tukar ke no tapi yang putih ni pergi ke more fill colors tukar transparency dia ke dalam maybe 50 okay, bahagian ni transparency ni ok then kita bring to front yang tajuk tu nampak tak okey yang transparent tu kita ke belakang dia so dia nampak macam kita tajuk kita tu atas gambar tersebut kalau nak nak tinggikan lagi boleh tajuk tu kalau nak color lain boleh lah kan okey kalau nak lepas tu kita boleh ambil balik text textbox di sini text textbox yang di muka tak depan tadi tu paste kat sini ha, lepas tu buat artikel kita tu okay. Sambung je ketika kita tu. Kan? Okey dah, siap. Macam biasa, copy. Paste. Kalau kita rasa nak main dengan nombor ni, contoh sebelah kanan kiri, kita just adjust lah nanti. So, kita akan ada page yang nombor dia di sini. Lepas tu, page satu lagi, dia, so dia macam selang-seli pun boleh. Bayangkan ni wajahlah kita dah siap. Buatlah, terus buat sampai habis muka surat dia tu. Uh, dah puas hati, kita just tekan file, save. Make sure kita save dulu hasil kerja kita dalam PPT ya. Nanti senang kita nak edit. Contoh saya save dulu. Uh, majalah. Save dalam PPT dulu. Nanti ada apa-apa kita boleh edit. Kemudian save as PDF. Browse PDF. Bila dah siap PDF, inilah wajah dia. Nampak professional okay. <laughs> kalau kita di Adobe ni kita boleh view two page view eh. two page scroll two page view dia akan dua macam ni okey bila nak siap tu kita boleh ke flip html5 ni page ni flip html5 tekan quick upload nak register pun boleh tekan quick upload and then sign lah tekan quick upload lepas dah masuk homepage macam ni tekan quick upload lagi upload pdf kita tu kita boleh namakan sedikit majalah teacher sample so kita ada kategori dia kita boleh pilih so kita letak uh, detail ni majalah semua ni tekan apply Then ni lah flipping book kita. Kalau nak template kat sini dia ada template lah kita nak jenis apa. Nak jenis Metro Handy. Kalau Handy dia macam ni. Lain sikit. Okay. So lepas dah siap ni kita hanya tekan share. Kita share je lah link ni. Okay. Kita dapat lah majalah kita. Kita boleh view. Kita boleh view full screen. So flipping dia ni. Okay. Ada nampak kesalahan je lah. Bayangkan kalau kita dah siap tu. Baiklah, itu cara kita buat majalah dengan PowerPoint ataupun kita buat ebook melalui PowerPoint. Semoga um, perkongsian ini bermanfaat dan uh, jangan lupa subscribe kepada channel saya. Terima kasih.